Да, попробуй, как ты делал, покажи. Вот, изначально исходное положение, смотри. Вот ты кулаки, когда вот опускаешь кулаки, опусти mm -hmm. кулаки просто вниз, опусти руки. Смотри, вот у тебя плечи. Ну, таз подбери под себя. Вот видишь, плечи висят над носочками, mm -hmm. как бы, ну, да? Вот. И смотри, и обратно ты кулаки, когда поднял, у тебя локти повисли, также mm -hmm. остались. Видишь, у тебя маленький вот зазор остался. Mm -hmm. Вот он, чуть-чуть зазорчик. Вот такой буквально. Да. Вот и вторая ситуация, когда я тебе предлагаю сделать, как бы, чтобы у тебя запаздывание кулака по отношению к плечу угу. было. На самом деле ты не локтем делаешь назад движение. Плечом? Это плечко качнуло, да. А, только второй момент. Это нормально, нормально, это для понимания, все правильно. Но только маленький нюанс. Тебе для локтя кажется, что вот этого мало. Угу. И поэтому у тебя локоть угу. аж сюда уходит, опускается кулак и открывается борода. Я тебе еще раз предлагаю, посмотри на меня почувствуй. Угу. Вот, ты даже не столько назад сделай, а вовнутрь, да, чуть-чуть. Оп, угу. да, и он пойдет на автомате. Угу. Попробуй вовнутрь вот так чуть-чуть качнуть. Угу. Медленно. Кулак, кулак подбородку поставь. Вот сюда, к подбородку. Вот, вот, вот на уровне плечика угу. висят. Давай, сделай. Не, не делай быстро, чуть медленнее сделай. Ну. Вот. Во-во-во, повыше немножко. Во. -во, -во, -во вот, а теперь ближе кулаки к себе. И еще расслабься с собой. Круг, круг делай, доделай. Не торопись. Во. Вот с какой скоростью, блин, ты начинаешь медленно, а потом пытаешься тыкнуть. Угу. Ты ломаешь невозможно с одной скоростью начать, с другой скоростью закончить. Надо приноровиться. Тогда не приноровиться надо, а просто делать медленнее. Ты показываешь своим мышцам. Ты почувствовал немножко и стараешься быстрее сделать, лучше. На самом деле ты ломаешь алгоритм действия. Еще раз посмотри на меня. Вот кулаки чуть ближе к себе, вот они висят на уровне плечика. Угу. Вот здесь, вот они, вот они висят расслабленно. Угу. Вот чуть-чуть ты качнул, вот, вот буквально. Вот попробуй сейчас даже, вот сильно вот так вот, смотри. Вот сейчас даже пробуй не сводить руки. Просто вот чуть-чуть качни, посмотри, маленький, вот чуть-чуть буквально, да. Вот, вот, вот, вот. Медленнее. Вот, ну кулак вот отсюда. Вот и смотри, что, смотри, что ты делаешь. Нет, э, ты э, само по себе, понимаешь, у тебя в голове, если бы у тебя было по-другому, ты бы был бы э, мной или еще каким-нибудь другим великим уже э, боксером каким-нибудь. Я, конечно, не великий. Суть в чем заключается? А, сам программа удара сюда есть уже. Я тебе предлагаю ее просто начать она у тебя в башке сидит. Ты просто качнул, и кулак сам пойдет. И тут ты остановись. И тут ты во время самого удара начинаешь влазить в эту программу. В этот алгоритм. Ты начинаешь пытаться ударить туда, попасть. И что ты делаешь в итоге? Ты останавливаешь само круговое вот это движение. И что происходит? Как раз твое вот это ускорение. И ты тыкаешь. Вместо того, чтобы загонять кулак дальше переворотом плеча по кругу, ты тыкаешь вперед. Я тебе почему и говорю, вот ты качнул чуть-чуть, все, у тебя уже удар пошел, уже плечо стало переворачиваться. Попробуй так еще раз, медленно, попробуй сделать. Кулаки ближе к себе, пожалуйста. Вот, повыше чуть. Очень хорошо. И здесь стоять, стоять. И здесь вторая же ситуация. Смотри, вот рука висит. Не разгибая здесь локтевой сустав. Раз. Он не должен выходить. Вот чуть-чуть буквально. Вот сюда, вот чуть-чуть к себе. Ну. Вот, вот, вот, по кругу. Не, опять. Не надо быстро, не надо сильно. Во! Не надо сильно, сделай медленно. А теперь просто легко качни. О, удобно так? Да. Идет, есть ощущение, да. кулак сам идет? Да. Круг. Не торопись. Ну, просто... <laughs> Перевари, переворачивайся, блин. Переворачивайся. Во! Время. А Understand? Да. Тебе вот это же ударно, смотри, движение, посмотри. Вот я тебе показывал, да, посмотри, вот. Открой ладошку, ладошку открой, открой ладонь, вот, смотри. Тебе вот это действие, смотри, то есть я стоя вот так, я тебе могу через эту руку ударить боковой удар, угу. без всяких вот таких дополнительных действий. Только за счет как раз вот этого разгона. Если рука не уйдет у тебя за тебя, угу. а чуть-чуть вот тут качнется, угу. на самом деле это плечико, то плечо сразу становится, смотри, на мой подбородок, вместо кулака. Угу. Если у тебя оно качнулось, ты начинаешь открываться, получается замах такой совершенно бессознательно, совершенно ужасно дикий блин, и обидный для противника. Он в него хочет попасть. А тут главное, чтобы этот кулак, локоть точнее, не ушел за тебя. Видишь, вот, вот это. Когда висят руки, ты кулак, кулаки поднял, вот расстояние. Посмотри, вот оно короткое, но ну, кулаки, посмотри, подбородка. Они говорят, вот это чуть-чуть, все достаточно. Угу. Круговое движение, да. О, посмотри, даже, вот смотри, не, не, смотри. Во, вот и все. Удобно сейчас? Угу. Все. И не важна дистанция. В дальнейшем, в дальнейшем ты просто, смотри, в дальнейшем ты уже об этом думать не будешь. В дальнейшем ты уже плечу своим показал, как оно может усилить. Это как раз здесь не набрасывание вот это будет происходить только за счет этого вращения плеча. В дальнейшем ты просто вперед кулак, и он уже автоматом, смотри, Смотри, он уже автоматом делает движение вот такое чуть-чуть. Угу. Ясно? Но ну, здесь ты просто показал, как плечо работает. Сустав круглый, не может он по-другому работать. Кружкой ты бьешь, либо так ты бьешь. Все равно вот здесь, все равно вот это движение. Тебе нужно, чтобы за собой, чтобы запаздывание было. Чуть-чуть кулака по отношению к плечу, потому что сбоку. Не торопись. Все, Спасибо. молодец.